El 24 d'abril es commemora el Dia de l'Animal usat en laboratoris, amb l'objectiu de visibilitzar el dolor i el patiment causat a milions d'animals en nom de la ciència. Es calcula que més de 115 milions d'animals són assassinats cada any en l'àmbit de l'experimentació animal, 12 milions a la Unió Europea i 1,5 milions a Espanya, segons dades del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambiente. A l'estat espanyol, associacions de drets animals han realitzat diferents accions per visibilitzar les víctimes dels laboratoris i demanar posar fi a aquesta pràctica. Els que 15 Liberació Animalista ha publicat una recerca pionera a l'Estat per esbrinar fins a quin punt les universitats de l'Estat espanyol utilitzen l'experimentació animal com a mètode docent a les seves aules – els resultats de la investigació mostren que 61 de les 70 universitats de la mostra utilitzen animals per l'experimentació i docència davant de 9 universitats que no ho fan perquè no ho requereixen els estudis que oferten. Complementant la recerca, han publicat un manual per a l'objeció de la consciència a l'experimentació animal docente adreçat als i les estudiants universitàries. A Barcelona, activistes d'igualtat animal han omplert de creus amb imatges d'animals víctimes de l'experimentació la plaça de la catedral esdevenint un cementiri en memòria dels milers d'animals que cada dia són emprats en laboratoris per experimentació. L'acte d'avui consisteix en un cementiri animal on mostrem imatges d'alguns dels animals que són utilitzats per experimentació a laboratoris de tot el món. Desigualtat animal, reivindiquem una ciència ètica. Milions d'animals moren víctimes als laboratoris, patint experiments que van des de cremar-los vius a contagiar-los de virus o fins i tot deixar-los tetraplègics. Pensem que la ciència pot i deu avançar en mètodes alternatius que no suposin la mort de cap animal. Actualment existeixen centenars d'alternatives com la investigació amb cèl·lules mare, cultius in vitro o fins i tot programes informàtics que ja s'utilitzen a universitats i laboratoris de tot el món i que no impliquen el maltractament o el patiment de cap animal. A nivell europeu, la iniciativa ciutadana Stop Vivisection ha aconseguit superar el milió de signatures necessàries per a poder modificar la legislació que regula l'experimentació amb animals i l'ús que en fa la ciència als laboratoris europeus. 1.350.000 signatures verificades per les autoritats avalen la demanda de l'anul·lació de la Directiva 2010-63-UE relativa a la protecció dels animals utilitzats amb finalitats científiques i a que presentin un nou text que prohibeixi l'experimentació amb animals en el marc de la recerca biomèdica i toxicològica, substituint-la per mètodes alternatius vàlids per l'ésser humà.